yana savol berishib qoladi janozaga kirdik tahoratimiz yo'q edi tayammum bilan o'qisa bo'ladimi deb so'rasa ha bo'ladi debdi endi har safar o'shani tayammum bilan janoza o'qishga kerak ekan degani ham emasda bu unga odat qilmaslik kerak ya'ni hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sunnatlariki doimiy tahorat bilan yurishlik doim tahorat qilib yurishlik doim tahorat olib pokiza yurishlik pokiza bor joyda hech qachon bir ofati balo bo'lmaydi shikast bo'lmaydi markabga o'tirayotganda ham ba'zilar so'kinib turib o'tiribdi ayniqsa kirakashlar mani o'chirmab qo'yding deb yoki ayniqsa mayli uyalari ular ham ayniqsa metan zaparabkalar degan bir birlari bilan so'kinishliklar ibodatni ichidagi odam tahoratda bo'lsangiz tahoratni doim olishni o'zingizga odat qilsangiz o'sha holat sizni mana shunaqangi gunohdan qaytaradi birovdan oldin borib o'chirga turib olishdan qaytaradi yo'lda hamma bilan bir xilda ketishga o'rgatadi yurishda turishda har bir narsani ibodat qirq kun ibodat qilinsa deydi ixlos muhabbat bilan ancha muncha gunohlardan insonni qaytarib yuboradi deydi shuning uchun ibodatni har bir soatimizni har bir daqiqamizni yaxshi niyat qilib yurib turib nima qilish kerak ibodat qilish kerak bunga bitta hadis dalil ya'ni hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislarda aytadiki bir amal bor ko'rinishi dunyo amali deydi u inson u qilayotgan amalini qarasangiz dunyo amali deydi u hech qachon o'sha qilayotgan amalidan dunyoni e, dunyodan boshqa narsa ko'rinmaydi deydi xususan o'sha haligi metan zaparovkalardagi o'chitlar janjallar dunyo amali mana shu chunki dunyoga kerak edi oxiratga kerak emas metan zaparab metanni quyib olish gazni quyish yoki benzinni quyish bu oxiratga kerak emas u dunyoda kerak bo'ladigan siz bilan bizga dunyoyimizda manfaat beradigan narsa bu lekin hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytyaptiki bir amal bor o'zi ko'rinishi dunyo amali lekin o'sha insonlarni ixlosi muhabbati qalbidagi niyati bilan u endi oxirat amaliga aylanadi deydi oxirat amaliga deganiki saob bo'ladi deydi ana o'sha yerda shayton nafs inson bilan nima qiladi kurashadi qara sandan o'tib ketdi deydi san nimaga qolib ketasan deydi nimaga san deydi berib yuborasan deydi u sandan oldin quyish kerak edi deydi yoki bo'lmasa san zo'rsanu deydi o oldidan kir deydi zafar akani palonchi deydi hoji akada sani tanishing telefon qil deydi quyib chiqib olib borsangiz bir ho bir to'rtta beshtasi to'planib o'tiradi quyib chiqib maqtanadi a man quyib chiqdim deydi sizga o'xshagan va sizdan ham ko'proq maqtanchoqlarni qancha qanchasi dunyodan o'tib ketdi hammasi yer ostida yotibdi qaniydi man shunaqangi maqtanmaganimda edi deb yotibdi afsus nadomat bilan va yuqoridagi hadisni davomida aytadiki bir amal bor ko'rinishi oxiratni eslatadi ya'ni u oxirat uchun qilyapti deydi deydi xayri ehson sadaqot ushur zakot yoki bo'lmasam o'qiyotgan namoz deydi lekin u insonni niyatini yomonligi bilan endi unga savob qolmaydi deydi ya'ni ko'rib qo'ysin uchun mana biz ham qilyapmiz biz ham qila olamiz bizni ham qo'limizdan keladi mana biz ham masjidga qatnayapmiz besh vaqtga yo'q siz manda uchun emas mana janozada domla zo'r narsani gapirdi ya'ni munkar va nakir degan farishta bor bittasi munkar bo'lsa ikkinchisi nakir dedilar munkar dedilar birovni tanimaydi dedi birovni tanimaydi hech kimni tan olmaydi degani nakir uni birov tanimaydi dedilar ana ana shunday narsalar yelkamizda yozib turibdi yozyapti hujjat tikyapti oxiratga hujjat keldi dunyo uchun emas bu Alloh hammamizni o'sha oxiratga tikilayotgan hujjatni chiroyli tikilishligini Xudo nasib qilsin o'sha yozilayotgan har bir yozuvlarni saoblar yozilishligini Xudo nasib qilsin nomay a'mol daftarlarimizni chiroyli ertaga qaniydiya demaydigan qilib yozilishligini Xudo nasib qilsin